сен маған керексің күйеуімен байланысын жақсартпақ барынша бірақ бұл оған қол созған сайын ол кері қашатын секілді нәтиже шығатын емес сол баяғы дастархан басында томсырайып отырғаны жөні түзу әңгіме шықпайды аузынан сөзге тартады бұл ол үнсіз сөзге тым шорқақ дейін десе өзгелермен арқа жарқа әдемі сөйлеседі ал мұны көзіне ілмейді мейлі қолын сілтеп сонда да азатпен байланысын үзеді екі үш күннен соң бөтен нөмірден хабарласып тұр сүйгені мен көшенің басындағы дүкеннің қасында тұрмын сенің ең болмағанда сыртыңнан бір көріп кетейінші дүкенге шықшы сағындым деп жазып жіберіпті мұншалықты дәрменсі болар ма тас түйіндей бекінсе де хабарламаны оққан соң буын буыны дірілдеп дегбірі қаша бастады бармайын десе аяғы өзіне бағынбай дүкен жаққа жүгіргісі келіп тықышып тұр солып бара жатқан жүрегіне де шан бітіп көшенің басына елеңдейді сені бір көрмегенше мен кетпеймін күтіп отырмын деген кезекті хабарлама жеткенде бұл сыртқа шықты көше басынан азаттың көлігін көріп еді бәрі ұмыт болды азатпен байланысымды үземін деген өзіне берген серті зым зия жоғалды жүрегі әндетіп сол әнге аяқтары билеп дүкенге емес көлікке қарай жылжыды саған не болып жүр өзі екеуміз келісіп едік қой отбасымызға кесірі тимей кездесіп жүре береміз деп сен маған керексің сені жоғалтып алғым келмейді бірақ менің отбасым бар оларға да уақыт бөлуім керек деген азат бірден дүрсе қоя берді біз отпен ойнап жүрміз ғой бұл отқа тек екеуміз ғана емес отбасымызды да күйдіреміз сол үшін де осы жерден тоқтағанымыз дұрыс болар деген сөзді ақсәуле әрең айтты осы сөзіңе өкініп қалмайсың ба кейін әлде басқа дос тауып алдың ба айтпады деме егер басқамен кездесіп жүрсең оңдырмаймын сені деген азат кіжініп тұр мені кім деп ойлайсың не деп отырсың ақсәуле жылап жіберді сен тек мендіксің соны ұмытпа ертең кешке өткендегі пәтерде күтемін деген жүрегінің әміршісі бұйыра сөйледі бармайын десе де ертесіне барды бұл бірде олай бірде былай күндер өтіп жатты азаттың ең сыналған жері бұл ауруханаға түсіп қалған кез еді бір ай бойы аурухана жатқанда күйеуі ізінен бір-екі рет қана келді ал азат дәрі дәрмегін ас суын жеткізіп күн құрғатпай келіп тұрды азатына одан сайын бауыр баса түсті бұл осылайша сезім құрбаны болған ақсәуленің шешімі өзгеріп шыға келді ол енді азатпен емес күйеуімен ажыраспақшы заңда ажырасып азабы мол болса да сүйгеніне жетеле жолды таңдамақшы қиын жолды таңдағанын білет бірақ сол азабы мол қиында күрделі жол мұны торынан босатар емес босана алмайды екен көзі жетті сүйгенмен бір қауышқанда бәрі ұмыт болады ендігінде анда санда келер бір сәттік сол бақыт үшін өмір сүруге бел буды ажырасуға арыз жазатынын күйеуіне айтып еді ол келіскен сыңай танытты оған бәрібір ал атасына ұл туатын келін керек қыздарының киім кешегін жинап Үйден шығып бара жатқанда ешкім ештеңе демеді. Мүмкін күйеуі жанымда қалшы деп бір ауыз сөз айтқанда бұл өз ойынан айнитын ба еді. Тағы да соңғы күш жігерін жинап, отбасылық өмірін тіктеу үшін әрекет ететін бе еді. Қайдам. О баста дұрыс қаланбап еді. Екеуінің отбасылық өмірлерінің іргетасы. Осылайша жанұя деп аталатын кішкене қамалдың қабырғасы оп оңай үгітіліп сала берді саған дейін бұл көзе сынған отбасының бұзылуына сенің қатысың жоқ деген ақсәулеге азат пәтер жалдап берді сол пәтерде үш қызымен тұрып жатыр азат келіп кетіп тұрады ал ақсәуле оның отбасына салмақ салмау үшін барынша тырмысып жүрген жайы бар өзі жұмыс іздеп ақша табады сабақтан тыс репетитор болып жұмыс істеп жүр әйел бала шағасының қасынан шыға алмай көп күнге дейін қарасы көрінбей кетсе де бұл мазаламайды арқа сүйеген азаматын мезгілсіз махабаты оның отбасына залал тимегенін тілейді осылай боларын білген біліп тұрып осы жолды таңдады енді ары қарай бұйырғанын көрер ең бастысы өзін бағалайтын жан бар екен бұл жер бетінде қадірін аяқ асты еткен күйеуімен ырылдасып өмір сүргенше жанын түсінетін сүйетін жанның жолына телміріп жатқаны артық екен ақсәуле солай ойлайды бүгінгі күннің жағдайы бұл ал болашақ бұлыңғыр кейіпкердің өз аузынан естісек бауыржан мен ажырасуға арыз беріп пәтерге шығып кеткен соң жаңа өмірім басталды қызығы мен қиындығы қатар жүретін бұл таңдауыма еш өкінбеймін азатпен мешітке барып мұсылманша некемізді қидық Туыстар мен әйеліне жағдайды ашық айтты алғашқыда біраз жанжал болды әпкелері хабарласып бәрібір сені қабылдай алмаймыз түбінде кетесің ғой деп қоқан лоқы көрсетті қарғысын боратып сорақы сөздерді айтып жатқандар да бар бірақ мен сүйгенім үшін төземін шыдаймын олар мені азаттың байлығына қызығып жүрде деп ойлайды екен бірақ оның қалталы азамат екенін кейін білдім емес пе алғашқыда қарапайым таксистеп жүрдім ғой оны азат та сол түзу ниетімді жақсы көрсе керек ол туыстарына бірінші әйелім де екінші әйелім де менің таңдауым таңдауыма сыйластық танытыңдар деп айтқан қазір енді кейбірі түсініп жақсы сөйлеп жүр кім не айтса да мен шыдаймын мені бәрі жақсы көріп қабылдамайтынын білемін және міндетті емес сырттан қарағанда менің жағдайым еш ақтауға келмейді амал жоқ жағдайым осылай болды өзімді ақтамаймын бұл жерде мен оның әйелінің де жағдайын жақсы түсінемін кезінде менің де басымнан осындай жағдай өткен күйеуім екінші әйел аламын деп жанымды жейтін еді сол екінші әйел болып өзім отырмын енді сондықтан да мен олардың отбасына зияным тимеу үшін барымды саламын жұмыс істеп қыздарымды өзім қамтамасыз ете аламын аллаға шүкір азатқа да беймезгіл хабарласа бермеймін өз орнымды білемін ол маған мені сыйлап айтқанымды тыңдап жүрсең болды қалғанын өзім реттеймін деген азаматыма сенемін және тілеуін тілеймін біздің бұл өмірімізден айналамыз зардап шекпесе болды ең бастысы уақыт өте оның әйелмен мен құрбылар сияқты болып кетпесек те түсінсеміз деген үміт бар ал қалғанын уақыт көрсетер жағдайыма үркеген оқырманнан кешірім сұраймын халімді түсінген жандарға алғысымды білдіремін дейді өміріне сәулелі күндер себелеген ақ сәуле әңгіменің соңы алыстап кетпеңіздер бірер күнде жаңа әңгіме бастаймыз аман болыңыздар рахмет